عدد من الأعداء في الوسط سودان رصد عدو في الوسط هنا رصد عدو سبايك مثالي لقد قضينا عليهم أعيد التلقيم نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن enemy. une سقطت السبايك في الوسط لا توجد شحنات ديفيوز ديفيوز جي جي أبطلت الاستعاك الخاصة بالأعداء واصلوا القتال واصلوا الفوز نتيجة مرضية تبقى عدو واحد سجننا واصلوا السير على الدرب إنه سبيل الحق إنني أقف إلى جانبكم ابتعدوا عن طريقي لقد فقدتم قوتكم حسنا يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافياً انتهى المزاح سأقضي عليك سقطت ال spike في B. ال spike في B. احذروا هنا هناك احذروا مثالي Ready? Robin Bakken. مهارات عالية في إبطال المتفجر أداء رائع كان بإمكاني التفوق أكثر عمل جيد يا ريس صوتك مسموع على الدوام صادفتني ابتعدوا عن طريقي اسلك البصر تبقى عدو واحد انفجري انفجري تتنفس بعمق قلوبكم تخفق بشدة سلاح هنا هنا لن يموت حلفائي سأقضي عليك سقطت لسبايك في بي قتل فينيكس احذروا رصد عدو في الوسط تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد من الصياد الآن أعيد تلقين سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي Je suis désolé, لقد فقدتم قوتكم جنيو جنيو تبقى عدو واحد هناك آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي سيشوفهم هل أحصل على دعم؟